दोस्तों ये हमारे पास के नाइन वायरलेस माइक्रोफोन है ये आपके पास ओरिजिनल है ये इसकी पहचान है बैक साइड पे ये इसका लेबल लगा हुआ है और साइड पे ये देखें आपके पास के नाइन टाइप सी है और आईफोन के लिए है और अगर हम इसकी कॉपी की बात करें तो ये हमारे पास कॉपी है और आप ज़रा गौर से इसको देख लें इसमें और इसमें क्या फ़र्क है अब इस पर अगर आप मैं आपको बैक साइड पर दिखाऊँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो जो ओरिजिनल है वो आपको 4500 में मिलेगा और जो इसकी कॉपी है वो आपको 3000 से 3500 में मिल जाएगा अगर आपको ओरिजिनल चाहिए अगर आप हासिलपुर के हैं तो यहाँ पे शॉप है Mughal computer and laptop Hasilpur main market के अंदर है बैंक वाला जो रोड है तो आप यहाँ से आके परचेज़ कर सकते हैं और आपको अच्छे रेट मिलेंगे पूरे हासिलपुर में तो आप ये पहचान कर सकते हैं